os falar os Primeiro, antes de nada, quero darvos as gracias a todos e a todas, cada un, cada unha dos que estades aquí, por, por demostrar, por vir aquí a Lugo hoxe pola mañá e demostrar que este sector está en marcha, que este se sector non se achica, este sector vai dar o que faga falta. O que estamos a facer entre todos e todas nós é unha demostración de forza importantísima, é unha mensaxe moi clara, estamos aquí, estamos en pé, non nos achicamos, non imos a doblar, imos a acabar firmando o convenio, por suposto que sí, pero imos a firmar o convenio coas condicións que os traballadores e os traballadoras merecen.